может быть нам с тобой Не всегда везло в любви, где никогда Не простить всю любовь Что не сможешь ты совсем-совсем забыть Но я даже не пытаюсь, я же сердцем полюбила Я тебя не отпускаю, все тебе давно простила было я не скрою По тебе еще скучаю я Было, было я с тобою Было, было я влюбляюсь Было, было я не скрою никогда не уйдешь Если по моим глазам любовь прочтешь Где весь мир, словно рай Вновь прошу тебя, меня не отпускай Но я даже не пытаюсь, я же сердцем полюбила но я не скрою скучаю я